no, oh, no, no, no. Hello guys, welcome back to our channel. So, ang challenge natin ngayon dito kay Mrs. is yung bawal pumikit, bawal tumawa challenge. Yeah. So, gagawin natin ganito yan guys. So, harap-harap Tingin sa mata sa mata. Kung sino unang pipikit, pag ganun mo, talo. Kung sino, siyempre, kung pumikit ka tapos hindi ka tumawa, talo ka rin, di ba? O, pikit at pura, ganun na rin. Okay? So, kung pipikit, kumikit ka, talo ka. Kung tumawa ka, talo ka kahit hindi ka nakapikit. O, di ba? So, kahit ano, kahit anong tsura mo, kahit tulog kayo, eh, eh, eh, ganyan. Basta pipikit ka. Di ba? Pwede kang, pwede kang magsalita. Okay? Already? Ilang rounds? Five rounds lang para ano, kung sino matatalo, eh magluluto yun. di ba? Kung sino matatalo ngayon, siya magluluto. Magluluto ng ulam. <laughs> Okay, ready? Okay, ready? Ready? Round one. oh, no, no, no, no. oh, God. Hirap ang patawan nito. Okay, kaya. Umasin. Eh, paano kasi? Lupa ka. 어, 여기다가 완지로나, 완지로나, 삼인지사 완지로나. 자, 또 라운 두나, 라운 두나, 라운 두나. 내가 온판 또 아. Okay, ready? One, two, three, go. oh no no no no! Ano ka ba? Ano ba yan? Zero lang. Bye! Okay, so round 3 na tayo ha. Round 3 na, round 3 na. Round, round 3 na. So, ito yung round 3 na ha. Yan, tawag. Okay, ready? Go. Yan ang kalaban. Okay ba? Dapat may price din. O, ikaw. Oh, tara. Round 4 na, ha? Ah. O, oh, ito. 3-0 na. Pero itong round 4, 2 points. 2 points. hindi pwede 2 points. 2 points, ha? Ah, para ano? 2 points. Para makahabol yung talo. 2 points, 2 points, 2 ah, points, 2 points. 2 points. Round 4. Mayaw. Ready? Tumawag, ha? no, no, no, no. <laughs> Alam na. Ano Nananakaptables na yun, Pag Zero. Pag Zero. Ito, last round. Pero ang puntos, 5 points. Hindi pwede. 5 points, wala ako pangahapon. Okay, 5 points ah, Ang dito, 2 points kanina. Tapos siya, ako yung, ako yung ng challenge ko eh. Kung ikaw nakaisip. Okay, ready? mananalo ka, bibi, uh, binagyan natin ulit. Okay, ready? Round 5. 5 points ko guys, ha? Tignan yung 5 points. Ready? 1, 2, 3, go. Oh, mo. Bigyan, bigyan, Madam, sobrang daya, sobrang daya. So, dapat fair, diba? Magkawin ko next time. Pag-isip ako ng challenge, i challenge ulit kita. Ito, ang sabi nila sa basketball, kasado. Okay? So that's our challenge for today. Thank you guys. Bye.